Petila, au mwana au mwana Diamond. Vijana wale vile wanavyo. Ah, ole ah, familia ile Si ni mchwa wa kanda. Na ile mtangazaji wa ano ipindi ya ano babondo bose na aba tumanga wiki wachana la wakanda sana naungu ale mbembe ule mbembe wikibe kimataifa kila sehemu na oshe kimsa swali shatani otoche obite nani nabashabika mtakima nado chino kuchwa veni chena maarufu ele veni ah, kiufupi lani china livo tele lani kuchwa rahisi mhm ile mwenyeji ame Marekani china me amwenji ah wani bodyguard yao mama kuchwa ishuru mhm tele na kisu kumanga tukusaidia na mtoma yanga hata shukuru Mungu tumuishi sawa chose familia tusichili sawa ya sasa china lao maarufu tiba tu anataka kimono Facebook YouTube ah. bamo ubocha veni ila waupate zaidi Ah, nikichora pulga maze la pulga pere meriki Aubameyang ona ndo manira. Kwa Instagram ona ndo Aubameyang. Mm. Tena Facebook eh, la pulga. Mm. Sasa hiyo lazima mshawishi mtani otoche obete nani na mbona obe mwenyewe kwanza mbembe wa kwanza bana gari gari eti no gari omyela yo ule. No gari achule Korea wengira kinga. Achule Korea ngira kinga kabisa. Ile gari kifaa. Kama unaona hata ikubile ya Non è mugari nana mwana inogara oji kabisa eh ndio original ukutumia cha eba tu iso obegari ukutumia cha la chinga batu ila baso obegari ah na ile lela manga baso ile ine kwa bilioni makana mwenji bilioni makana mwenji na mwana obole mtongoza na obembe bose wete gari aso na manga bani kimaisha sasa yani yani gari likali yani likali yani betu sina mwana kama mbembe ose mbondo te eh, gari tenu kimataifa sasa ino gari umutima ico bitobenye ani wote babodigadi dibanga kwingira mu begari iliba uchunge ulinzi ah. kwanza unaona nini tukali nalokulewa milioni makana mwenji cha dola milioni makana mwenji cha dolari yaani, alo ni bodigadi kweli ila nishikia na bundewa nitoa nini mtu bakala hmm. kifupa kusaidia ni mtumanga nikimsaidia mtumanga kama mola mola juu yane hata muisho juu nje Tanzania ule basani manga ule basani manga kila baba banandi babeni bakina Wakanda bose wale basani so, ule msanii benu boko wa onda manga Tanzania iubete la purga msanii benu boko wa onda kabisa ah. Tanzania Afrika ya Afrika Tanzania East Africa ah, ime kifupi msanii unashwa hiyo ungwa sasa nyo nike sasa nyo kumbarale Diamond shikiwa wangu niungwa nandi nandi ibishile niungwa kachina la nandi manema hapa na niungwa ole bibo sasa ele toke ni mangoni ila simba yo ni mabisho so unongo unongo tam ubani we diamond teke mziki ubuntu umbola wabile diamond unanjo bani we diamond alika abwa wanta kama nyimsi kebi milomo kwanza vyo tushimu ngela ate iyo sana kwa sababu shibo tuna diamond tije mziki ongewe wala mibo ungo kitunda etu kila msuku yani mtomo tuna diamond tije mziki ale mtomo tunda ah Yaani siche kama natinda bilomba kalo Diamond shuru ah. Yaani ucho ni. Simba ah bo. Yaani ucho ni. Ichi muziki manga. Sasa ele mwepinde. Ucho mmtono sacho otocha ni boy. Obe la purga, uchaanji kiwa la purga. Acho tocha obe kati obe no chobe bodyguard, kati ya Diamond no chobe bodyguard obe beni ocha kule beni ushi, bona ta kula beni. Ah. Ejo ele jibu. Ono talena achi ose ala. Diamond Diamond. Yaani <laughs> yaani ono talena achi omwewe wena osumbuka shiki akia chose alina tibi wana sa ijentu iwa atawelelema tenda shina wayindi na madamu nditu fulani na elelema nosa kwanza ususa kama nintu kale mwema tuna wadada kwanza ininteyini kwanza tende eh. cha verite eh. selobi nijena selobi kajwa olibatunua olibatuwa mwana use garama nikulile mwenda nietelewe nietelewe ono au pere wanaiwa hainaitwa kawaida Diamond ashikanamu sababu eh. ah! ni wakati non so tena Diamond ucha kwa leo shi wewe na so jashi non mzee unacho kula bani mzee wana kunte Diamond tale wiwa wana tumufresha watu ila wana Simba lano la wana ako tenga tenga kula wana sasa batumanga ba mimi ya wiki Swahili mangano na be Swahili tumtatu mkungwa bashabika mtakabongo be Swahili jota tunia ni mitete ndebembe tole swali monoso nikutakini na bamtangazini kutaki tocho kila ntomena afrika iteo bona buline boonyo miswahili na buline bakotinda vile boonyo miswahili boonyo eh boonyo miswahili kalakata kono no dictionary shu je swahili kila ndo mka boonyo miswahili ile buku niseroge bukunyo bukunyo eh, bukunyo <laughs> Swahili andani kabisa. Hata Simba ndo hata Simba lo tuchiwe na ndo bukunyu. Ticha bukunyu Swahili andani. Sawa bwana, nashukuru obe time. Eh. Na watu bwinje mona be interview. Obe ni mshabiki wa Diamond, damu kwa damu. Eh, wata wata sokya wewe wa Diamond. Hata waona wa kabisa mbaka. Unataka <laughs> kumweta. Ndio eh. mwewe kabisa. Sawa bwana, ite watenda ni Diamond tele sola hiwa. Na wewe mwenyewe. Eh, tayari kana, nitajui kana sawa nashukura tayimu itwamona anatajiri wano america mbondo manga ndoko cyane namona mafimbo magari yote gari jipu itwasangana yacu ule rwanda ngila yacu ule korea ngila kingi